ысык чайы бар стаканга металл кашыгын салабыз кашык ысып баштайт ал эми чай муздайт бул нерсе жылуулук тең салмактуулук боюнча улана берет тагыраак кашык менен чайдын температурасы бирдей болгуча